Hello semua, bertemu kembali di Mr. Ma Channel Dan untuk update video kali ini Saya akan cuba untuk buat reaction video ah, Di mana sebelum ini saya sudah buat beberapa video reactions Dan kamu boleh tengok ah, video-video uh, tersebut di link di bawah uh, panel description Dan jangan lupa guys, sebelum saya mulakan uh, reaction saya pada kali ini Apa kata saya ajak semua untuk klik link Shopee Affiliates. Anda berbelanjalah uh, dengan penuh berhemah di Shopee apabila uh, pada bulan ini sempena dengan uh, bulan Tahun Baru Cina, uh, banyak tawaran-tawaran yang boleh kita lihat di Shopee. Uh, terdapat banyak tawaran harga yang termurah dan juga pelbagai potongan harga yang mungkin menarik hati anda semua. Jadi jangan lepaskan peluang klik link Shopee di bawah uh, panel description ini dan anda boleh nikmati semuanya hanya di Shopee. Dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, mari kita sama-sama lihat apakah video yang kita akan react pada kali ini. Okey semua, video yang kita mahu react pada kali ini adalah Kabar hari ini tinggalkan Malaysia, Sabah Sarawak jatuh ke pelukan Indonesia Hmm. Oke, mari kita sama-sama tengok video ini. Panglima ribut korban diskriminasi penyebab Dayak desa keluar dari Malaysia. Tuan-tuan puan-puan tahu tak Malaysia ni memang di pertengahan atau bawah pertengahan sikit lah bukanlah bawah sangat tetapi empat negeri Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan itu dianggap negeri yang sangat rendah tahap kemajuan dia Siapa tidak kenal Anwar Ibrahim Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat sebab dia kata sebabnya pahit sebabnya kununya sebab PAS memerintah di Kelantan saya nak jawab daripada maklumat bank dunia tapi apa yang Sabah dapat apa yang Kota Belud dapat ini MP Kota Belud uh, ah, ini MP daripada parti warisan pembangkang hmm, okey anugerah daerah termiskin seolah tiada penghujung soal kedaipan Sabah Sarawak gagal menyentuh kami orang-orang tempatan gagal menyentuh kami bumi putra ini macam daripada MP daripada Sarawak uh, siapa yang daripada Sarawak mohon komen di ruangan uh, di bawah siapa nama MP ni sebab saya tidak berapa familiar dengan uh, ahli parlimen ni Okey, teruskan. Di Sabah dan Sarawak. Ya, negeri kami kaya tetapi rakyat kami miskin. Jadi Perdana Menteri Malaysia, kunci bagus, buang. Jangan buang timbalan Perdana Menteri aja. Buang sekali Malaysia, eh, kami orang Sarawak tu dari Malaysia. Ini macam ini ada yang dalam berita tahun 2013 orang tu tidak dibenarkan masuk ke Sambah sebab kenyataan dia untuk uh, apa keluar daripada Malaysia. Orang Sarawak ni. Cuma aku nak boleh apa nak boleh recall siapa namanya. Okey, teruskan. Mun kami orang siap pandai mentadbir. Buang sekali. dia kami orang mentadbir negara kami orang tok pun. Okey. agar tidak paham. Oke. Okay. Terus-terusan menjadi korban diskriminasi bisa menjadi salah satu pemicu masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah. Mendesak keluari Federasi Malaysia. Good. Hal itu... Sekejap. Ah, bendera yang orang pegang nih, guys. Uh, bendera tuh, bendera Sabah. Tahun sebelum 80-an kalau tidak silap saya. Betulkan saya guys kalau siapa yang tahu bendera itu betulkan saya tahun bila sebab itu adalah bendera awal terawal bagi negeri Sabah. Uh, selepas uh, penyertaan uh, negeri kita ni ke dalam uh, pembentukan uh, Persekutuan Malaysia 1963. Okey, teruskan. Itu dikemukakan Peter John Jaban, Panglima Ribut Founder dari Oh ya, Joe Jaban. Iya orang ni kontroversi ni sebab dia uh, membawa itu apa ni <tsk> eh Sabah Sarawak keluar Malaysia tapi dia bagian uh, apa uh, Sarawak lah kalau di Sabah dia ada seorang lagi tu namanya kalau tidak silap saya tahun tu panas tu 2013 juga uh, Doris Jones Ah, Doris John tu pun pengasas bagi ah, SSKM Sabah Sarawak keluar Malaysia. Tapi saya tidak tahu di mana dia sudah sekarang. Ah, dulu dia famous tu sampai ke UK. itu background lah sikit-sikit. Saya, saya nak tahu siapa yang orang Sarawak di sini boleh komen ya di ruangan komen bagi latar belakang apa ini personality personality lah. Saya anggap personality lah. saya anggap begitu sebab terkeluar dalam uh, portal dunia dari pihak Indonesia. Right Action Force dalam webinar Your Strategy Orang Asal Gayak dalam Geopolitik Pulau Borneo dan Isu Referendum Sabah dan Sarawak pada Sabtu siang. Kami orang Dayak di Sabah dan Sarawak menjadi asing di tanah sendiri di Pulau Borneo, Pulau Dayak, Tanah Dayak, kata Peter Caban. Bertindak sebagai keynote speaker, Dr. Julius Yohanes Sekretaris Jenderal Dayak International Organization, dan sekarang Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak dengan judul Pentingnya Diplomasi Kebudayaan Dayak dalam Konflik Geostrategi dalam Geopolitik Pulau Borneo. Selain menampilkan Julius Yohanes dan Peter John Jaban, moderator Salvius Seiko SHMH, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, menampilkan Bobby William, Presiden-Presiden Parti Bangsa Dayak Sarawak Persatu PB, PBDSB dengan judul Dayakisme dan Politik serta Andrew Ambrose Atama Katama, perwakilan tetap suku Dayak di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan judul Eksistensi Masyarakat Adat Dayak dalam Diplomasi Kebudayaan Abad 21. Menurut Tarjun Jaban, saya pernah ditangkap polisi di Kuala Lumpur. Oke, bila saya nampak tuh piket nih, dan juga kalau kamu perasan lah, menit keberapa tuh ah, ada menit tadi tuh, saya ternampak ada satu... Abad 20 sudut. Ah, nih. Oke, ini guys. Ini, ini bukan uh, apa polis daripada Indonesia ya. Dan bila kamu nampak nih, uh, bendera ni bendera Malaysia so kita boleh uh, faham bahawa uh, footage ni yang digunakan oleh portal dunia ni um, sebenarnya bukannya daripada piket daripada di kedudukannya bukan di Indonesia lah bukan di se sebelah uh, Kalimantan tapi Uh, ini berlaku di Malaysia. Saya tidak pa- pasti di mana, mungkinkah di Sarawak. Uh, mohon komen ya di ruangan uh, komen siapa yang orang Sarawak ataupun siapa yang tahu mengenai piket ni mohon komen di mana uh, piket ni apa ni uh, perarakan aman ni berlangsung sebab saya saya rasa ini baru sebab boleh kamu nampak di sana orang-orang di sini dia pakai mask dan juga ini adalah polis daripada Malaysia uh, jadi uh, tolong komenlah di bawah. Oke, kita teruskan uh, sampai di mana sudah kita tadi. Ah, ini kan. Lantaran menggunakan tato ciri khas Dayak. Dalam integrasi, malah oknum polisi itu Kuala Lumpur, tanya kenapa orang Dayak bisa berada di Kuala Lumpur. Saya dan istri betul-betul sakit hati. Dalam tatanan politik kebudayaan di Federasi Malaysia, orang Dayak di Sabah dan Sarawak sama sekali tidak diperhitungkan. Sebagai orang asal, orang Dayak tidak diakui. Kalau orang lain, suku lain, dimasukkan ke dalam kelompok bumi putra, orang Dayak dikategorikan ke dalam kelompok lain-lain. Isu ini saya tidak nafikan, memang berlaku dulu, tapi uh, saya tidak pasti sebab uh, sebenarnya benda ini sudah selesai. Ia bermula ketika uh, ni kes ni daripada jabatan pendaftaran benih. Uh, dia bermula di sana. Jadi kan uh, perkara ni sudah diselesaikan apabila uh, kaum uh, daripada Sabah dan Sarawak dia bukan dalam kategori lain-lain sudah tu. Uh, tapi dia sudah pergi uh, bumi putra. Uh, kalau bumi putra Sarawak dia bumi putra Sarawak. Kalau bumi yang di sebelah Sabah dia akan bagi tahu bumi putra Sabah. Saya tidak pasti macam mana ni dia uh, apa isunya ni kenapa dia bangkitkan semula ataupun dia masih berterusan di pendaftaran saya tidak pasti uh, tapi ialah dia menjadi persoalan kita lah kenapa ianya dipetik sedemikian rupa sedangkan ia sudah diselesaikan 10 tahun lalu Okey guys kita teruskan dengan reaction kita hingga sama sekali tidak dianggap Kalau orang imigran dari Pakistan dan Filipina dengan mudah mengantongi kartu hmm. tanpa penduduk atau identity card atau IC, orang Dayak dipersulit mendapatkan IC. Ini Oh iya, pasal IC ini uh, memang kesulitan dia sebab uh, faktor geografi uh, di mana ada yang tinggal di kawasan pedalaman, uh, di kawasan uh, Bukit Bukau, ada yang tinggal di kawasan pedalaman. uh, jadi akses untuk ke apa ni untuk mendapatkan perikmatan contohnya untuk mendapatkan kad pengenalan itu agak sukar tapi uh, government actually sudah buat yang apa yang mobile mobile uh, ah, ini pendaftaran daripada jabatan pendaftaran dia sebenarnya dia orang ini ada sudah sediakan khidmat tu dia turun dia turun masuk masuk ke bawah uh, ke tempat penduduk tu tinggal kalau macam di Sarawak uh, dia ada macam bot daripada jabatan pendaftaran kan uh, dia ada bot masuk ke sana dan dia orang kasih daftar uh, begitu juga kalau di Sabah ini kalau uh, apa macam kawasan tu dia tidak akses uh, contohnya internet dan sebagainya uh, masuk tu mobile bus tu turun ke sana jadi dia tidak perlu uh, bersusah-susah ke, pergi ke pekan yang jauhnya mungkin ada yang sampai 10, 15 dan juga 30 km pergi ke Pekan. Ada yang 50 km kalau macam kawasan di Penggalungan, uh, kawasan di sebelah uh, tengah Sabah ni, uh, Pensiangan dan sebagainya memang agak sukar dari segi akses jalan. Uh, itu kita faham lah, kita terima tapi maksud dia ini macam seolah-olah uh, semua kaum Dayak itu tidak tiada akses dapatkan kad pengenalan jadi warga negara. Uh, saya tidak pasti info ni daripada mana uh, sebab kalau ikutkan uh, ada juga tu sentiasa juga buka uh, ni tapi kalau iyalah kan uh, kena ikut uh, lalui prosedur dia lah. Okey guys kita teruskan ni video saya tidak <laughs> mau panjang sebenarnya sebab saya nampak macam 10 minit video ni. Oke, kita teruskan. Ini kenyataan pahit yang kami alami, tapi para oknum elit politik orang Dayak tidak ada yang berani bersuara, kata Peter John Jaban. Peter John Jaban hal-hal seperti inilah yang menjadi salah satu pemilu 23 tokoh lembaga swadaya masyarakat dan tokoh di Sabah hmm. dan Sarawak mengeluarkan memorandum untuk menuju referendum keluar dari Federasi Malaysia pada Kamis malam. Sabah dan Sarawak Dayak dan Sabah keluar dari Malaysia hanya soal waktu. Pasti terwujud jika kami orang Dayak terus-menerus menjadi korban kriminalisasi politik, ujar Petar John Jaban. Menanggapi hal itu, Andrew Ambrose Atama Katama mengatakan dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di New York, Amerika Serikat tahun 2018, Perdana Menteri Malaysia yang ketika itu masih dijabat Datuk Mahathir Muhammad menegaskan, belum ada permohonan resmi dari Sabah dan Sarawak tuntut referendum keluar dari Malaysia. Atama Ketama mengatakan generasi muda suku Dayak harus berani tampil ke dalam forum internasional agar di dalam berbagai kesempatan memperkenalkan kebudayaan Dayak agar lebih dikenal sebagai konsep geostrategi di dalam menjalankan geopolitik di Pulau Borneo. Bobby William, para tokoh politik dari suku Dayak di Sabah dan Sarawak harus berani menyuarakan aspirasi di dalam menjaga hak-hak dasar suku Dayak sebagai warga negara Malaysia. Generasi muda suku Dayak harus berani terjun ke dalam bidang politik, karena di institusi politiknya aspirasi orang Dayak boleh disampaikan, termasuk diantaranya tuntutan memorandum untuk menuju referendum keluar dari Federasi Malaysia, ujar Bobby William. Julius Yohanes mengatakan geopolitik adalah penggunaan unsur bumi untuk memperoleh kekuasaan atau memanfaatkan letak geografi dalam menentukan kebijakannya. Cara yang digunakan terus ya, saya tidak mau panjang pula di video. Oke, okay. uh, begini guys uh, dia kata dalam uh, apa ni uh, portal dunia ni dia maklumkan di sini bahawa uh, telah ada referendum uh, di mana uh, kumpulan ini uh, iaitu uh, saya anggap persatuan lah kan persatuan ini yang mewakili uh, suku kaum Dayak ingin keluar daripada Malaysia Okey. Sabah Sarawak dia ada bukan saja suku kaum Dayak tapi pelbagai suku kaum. Macam Sabah dia ada 38 39 uh, Sarawak lebih banyak. Saya rasa macam 48 begitu. Uh, jadi orang Sarawak tolong komen kalau saya punya nombor tu salah ya. Jadi uh, ini baru satu kumpulan. Uh, belum lagi ada kumpulan lain. Tetapi tetapi guys, uh, referendum yang dimaksudkan dimaksudkan itu tidak mewakili keseluruhan rakyat Sabah dan Sarawak. Uh, rata-rata uh, mainstream, mainstream di Sabah dan Sarawak, saya percaya masih lagi berpegang bahawa uh, ber, ingin bersama-sama dan juga berada dalam persekutuan Malaysia. Dan uh, saya kalau mau ulas lagi ini akan bertambah panjang lagi. Uh, kita kena buat satu lagi video mengenainya dan uh, saya harap uh, siapa-siapa yang tengok video ni jangan panik sebab macam saya sendiri aku aku ni aku ni orang Sabah coba aku pun orang Sabah duduk di sini uh, tinggal di sini jadi kita faham dan kita cukup tahu macam mana mainstream uh, apa ni uh, keseluruhan lah pemikiran rakyat kita di rakyat Sabah di sini. Jadi itulah yang kita ingin katakan di sini tidak ada referendum sebarang referendum diberikan kepada uh, kerajaan Malaysia uh, hatta kepada kalau dalam ini apa ni dalam ini portal dunia ni dia dia tunjukkan gambar eh, Sri Paduka Baginda di Tuan Agong langsung tidak ada dan mana-mana kenyataan yang dinyatakan tu dia merujuk kepada uh, kenyataan pada tahun 2018 kenyataan pada uh, September 2021 itu mungkin yang merujuk kepada piket apa ini uh, gerak ini anulah uh, demonstrasi aman nilah Ha, tapi untuk kenyataan referendum itu sendiri hanya merujuk pada tahun 2018 dan Perdana Menteri pada waktu itu Tun Dr Mahathir Mohamad eh, menafikan ada sebarang referendum diberikan untuk keluar daripada Malaysia. Itu saja guys yang boleh saya cerita untuk video kali ini. Ah, terima kasih kepada yang uh, sudi menonton dan jangan lupa guys untuk uh, tekan subscribe, like, share dan berikan komen anda mengenai isu ini dan jangan lupa untuk uh, melayari laman Shopee guys, uh, laman Shopee uh, di mana uh, kita boleh uh, berbelanja di sana tanpa was-was. Okey? Uh, itu saja yang saya boleh bagi tahu di sini. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa di update video akan datang. Peace out.